I always want to make sure that I deliver the absolute content and my viewers get the best experience while watching my videos. With that said, if you are new to my channel, this is Roshan and I enjoy making content related to programming, digital marketing, designs and tech. If you are from any other territory around the globe, please make sure you're turning the subtitles on so that I won't make anything comprehend. So without any further ado, let's get started. आज हामी फोटोसप युज गरेर युट्युबको लागि कभर बनाउन गइरहेको छौँ अँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कभर डिजाइन चाहिँ हामी गर्न गइरहेको छौँ यदि युट्युबको कभर बनाउन गइरहेको छौँ भने हामीले तिनवटा स्क्रिनलाई टार्गेट गरेर गराउनु पर्ने हुन्छ एउटा हो एउटा हो डेस्कटप अर्को चाहिँ मोबाइल र अर्को चाहिँ टिभी हो र त्यसको लागि चाहिने इमेज साइज भनेको एक्काइस सय बिस र एघार सय बयानब्बे साइज बेस्ट हुन्छ त्यसै गरी डेस्कटपमा देखिने भनेको पन्ध्र सय छत्तिसदेखि तिन सय पचहत्तरसम्म हो भने मोबाइलमा बाह्र सय पचहत्तरदेखि तिन सय सन्ताउन्न हो यो साइज हामीले फोटोसपमा नयाँ फाइल क्रिएट गरेर बनाउन नि सक्छौँ अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु त्यो लिङ्कबाट यो फाइल डाउनलोड गर्न सक्छौँ यो ग्रिडबाट भित्र मोबाइलको लागि हो भने यो ग्रिडबाट बाइ मोबाइल र डेस्कटपको लागि हो ओके लेस इज मोर भन्ने कन्सेप्ट युज गरेर सकेसम्म थोरै डिजाइन टेक्स्टहरू युज गरेर चाहिँ बताउन गइरहेको छौँ हामी तपाईँसँग फोटोसप छैन अथवा डेस्कटप छैन भने पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो मिनटमा जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सुरु गरौँ है त अब पहिला सुरु हामी लेयरमा गई एउटा ग्रेडियन्ट सेट गरौँ र यो ग्रेडियन्टमा डबल क्लिक गरिसकेपछि लेफ्ट र राइटको कुरा आउँछ त्योभन्दा अघि मैले एङ्गललाई जिरो डिग्री गरिदिन्छु जिरो डिग्री गरिदिइसकेपछि प्योर लेफ्टबाट राइटमा जान्छ हाम्रो ग्रेडियन्ट अब ग्रेडियन्टमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यहाँनिरको यो पोइन्ट देख्नुभयो यसमा म डबल क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि यसमा मैले कलर सेलेक्ट गर्छु यहाँ यसरी तपाईँले आफै चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो आवश्यक छ त्यो चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा वा मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा फाइल हालिदिएको छु त्यो फाइलमा यो लिनियर ग्रेडियन्टको नाम छ कलर कोड छ त्यो चाहिँ कपी गरेर तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब त्यसै गरी राइटमा नि गएर म त्यही अर्को ग्रेडियन्ट पेस्ट गर्ने गर्दछु पेस्ट गर्छु पेस्ट गरिसकेँ गरिसकेपछिको हाम्रो रिजल्ट यस्तो आएको छ है म सेटिस्फाइड छु भने यसैमा काम गर्छु सेटिस्फाइड छैन भने मैले यो ग्रेडियन्टलाई अझै मोडिफाई गर्न सक्दछु र म यसको यो बिचमा पनि वाइटै टाइपको अलिकति यसरी कलर दिन्छु ओके कस्तो देखियो sir okay it looks good now अब के चाहियो त हामीलाई डिजाइन चाहियो र हेरौँ यसको डिजाइन कस्तो छ लेफ्टमा यो भेक्टर आइकनहरू छ र राइटमा पनि त्यस्तै रहेछ त्यसै गरी एउटा फोटो ल्याएर हालेको छ त्यति मात्रै रहेछ हामीले यो ब्याकग्राउन्ड बनाइसक्यो अब हामी देख्न सक्छौँ कि यसमा के छ यसमा भएको भेक्टर बनाउनको लागि यहाँबाट सेप चुज गर्छौँ हामी रेक्ट्याङ्गल चुज गरौँ यसलाई जुम गर्छौँ हामी कन्ट्रोल अल्ट प्लस दाबेर जुम हुन्छ जुम गरिसकेपछि स्पेस बारले सार्छौँ हामीले लाइन ड्र गरेका छौँ एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र गरेछौँ होइन अब रेक्ट्याङ्गलमा वाइट कलर दिन्छौँ हामी ओके बोर्ड ओके भइसकेपछि रेक्टेङ्गलमा प्रपर्टिजमा गई यो प्रपर्टिज आइकनमा गई यदि तपाईँले यो देख्नु भएको छैन भने विन्डोज प्रपर्टिजबाट यसरी प्रपर्टिज ल्याउन सक्नुहुन्छ प्रपर्टिज आइसकेपछि मैले चाहिँ यसको राइटको कर्नरहरू चाहिँ अलिकति घुमाइदिन्छु सेभेन पोइन्ट फाइभ ठिकै होला यसको लागि ओके घुमेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको साइज अलिकति घटाउँछु घटाउनुको लागि यहाँ यो पोइन्टबाट भित्र सिफ्टसँग भित्र यो पोइन्टबाट सिफ्ट दाबेर भित्र पुरानो भर्जनमा चाहिँ सिफ्ट दाब्नु पर्दैन नयाँ भर्जनमा चाहिँ सिफ्ट दाब्ने गराएको छ ओके यो भइसक्यो हाम्रो भइसकेपछि अलिकति डाउन गर्छु यसलाई मैले र एउटा सर्कल पनि ड्र गर्छु म okay here we go we have a very beautiful circle out there yes okay एउटा सर्कल पनि ड्र भयो र यो एलाइनमेन्ट मिलेको नमिलेको कुरा यहाँ माथिबाट एउटा रुलर ताने भने मैले एलाइनमेन्ट मिलाउन सक्छ सक्छु यसरी यसरी चाहिँ मिलेको नमिलेको कुरा नमिलेको रहेछ यो अलिकति बढी भएर रहेछ होइन अब चेक गर्दाखेरि यस अब पर्फेक्ट छ ल ठिक छ अब जुम आउट गर्छु कन्ट्रोल अल्ट माइनस त्यसै गरी अब राइट साइडमा पनि यसैलाई लिन्छौँ हामी इमेज ट्रान्सफर्म फ्लिप ओरिजिनल अब एउटा रेक्टेङ्गल दिउँ ओके स्ट्रक चाहिँ नदिउँ फिल चाहिँ एउटा कुनै कलर दिउँ ओके यसो मिल्ने कलर दिउँ अब एउटा इमेजलाई इम्पोर्ट गर्छौँ हामी कुन इमेजलाई इम्पोर्ट गर्छौँ यो इमेजलाई इम्पोर्ट गर्छौँ अब सब्जेक्टलाई मात्रै उता लगाइहाल्छौँ यसबाट सिलेक्ट सब्जेक्ट गरिसकेपछि सब्जेक्ट मात्रै सिलेक्ट हुन्छ अनि सिलेक्ट भएको सब्जेक्टलाई उता लैजान्छौँ र छोडिदिन्छौँ छोडिदिइसकेपछि अलिकति सानो गरौँ ओके पर्फेक्ट ल मैले यताबाट यता ल्याएँ भने मोबाइलमा देखिँदैन यहाँसम्म यो चाहिँ मोबाइलको साइज भयो यो त को भयो मोबाइलमा देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ ठ्याक्क म यहाँनिर राख्छु यो इमेजलाई चाहिँ अझै अलिकति सानो गराउँछु म पर्फेक्ट ल अब के गर्छु भने यसलाई त्यो अघिको रेक्टेङ्गलभित्र राख्नलाई राइट क्लिक गरी क्लिपिङ मास्कमा क्लिक गर्छु जसले गर्दाखेरि त्यो भित्र बस्यो अघिको रेक्टेङ्गलभित्र होइन all good we're all good here okay अब यति भइसकेपछि के चाहियो हामीलाई हामीलाई टेक्स्ट चाहियो टेक्स्ट के छ new videos every week content छ केमा छ ओपन सान्समा छ र जतिपय टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ जस फन्ड्सहरू हुन्छ नि जुन वेबमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्पेसिफिकल्ली वेब फन्ड्सहरू नै युज गर्न म रेकमेन्ड गर्छु वेब फन्ड्सहरू नै युज गर्नुपर्छ पहिले डिफल्ट भएको फन्डहरू युज नगर्नलाई एकदमै अनुरोध गर्छु म किन भन्दाखेरि टाइपोग्राफी मिलाउनुको लागि हामी वेब फन्डहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ ओपन सान्स भन्ने फन्ड युज गर्छु म न्यु भिडियोज एभ्री विक होइन त नि ओके र यो भनेको मोबाइलभित्रको हो र यसमा न्यु भिडियोज एभ्री विक र यसलाई मैले यो फन्डलाई मैले अल क्याप्स गर्छु अल क्याप्स भयो ठिक छ यसको कलर ब्ल्याक गरौँ यसलाई अलिकति बढी स्ट्रेस गरौँ ठ्याक्कै यहाँनिर राखिदिउँ यसलाई अलिकति साइड लगाइदिउँ एभ्री विक भइसकेपछि what else do we need is okay तलपट्टि को कन्टेन्ट भनेको programming digital marketing designs and tech लेख्यो यो चिज आयो तलको कन्टेन्ट आयो कन्ट्रोल ए गरेर सबै सिलेक्ट गऱ्यो अब यसमा स्पेसिङ कति चाहियो चाहिएन सरी हन्ड्रेड भनेको पर्फेक्ट हो र यो अल क्याप्स पनि चाहिएन होइन र यो फोनको साइज हन्ड्रेड पर्सेन्टमा हेरौँ त कस्तो देखिन्छ राम्रो देखिरहेको छ होइन ह्यान्डसम देखेछ नि त भने ठिकै छ हामी देख्न सक्छौँ यो कसरी काम गरेछ भन्दाखेरि एउटा कुनै युट्युब च्यानललाई खोल्छु म यहाँनिर सब्सक्राइब होस् र यो सोसियल आइकन्सहरूको माथि चाहिँ फलो मी होस् भन्ने हिसाबले हामी गर्न गइरहेछौँ जस्तै सब्सक्राइब हेयर यहाँ हेर्न सक्छ यहाँ तल रातो सब्सक्राइबको बटनभन्दा माथि सब्सक्राइब हेयर होस् र यहाँ माथि फलो मि हेयर भन्ने होस् यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँनिर गएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई अल्टसँग तान्न सकिन्छ ओके अनि यसको कलर के दिउँ रेड दिउँ कलर चाहिँ रेड दिउँ ओके रेड कस्तो टाइपको रेड हो यो टाइपको रेड दिउँ है यो रेड दिनको लागि के गरौँ कलर पिकर भन्ने एउटा एक्सटेन्सन छ क्रोममा जसले चाहिँ वेबको कलरहरू पिक गर्छ जस्तै यसको रेड चाहियो मलाई भने अनि यहाँ गएर क्लिक गर्छु आरजिबी रहेछ है यसको कलरको कोड थाहा भयो हामीलाई कलर कोड कपी भयो र यो कपी भएको कोड चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु ल हेयर कलरमा आएर बसिसक्यो कस्टम सेप पनि ल्याएर ड्र गरिदिन्छु हामी यस्तरी ड्र गर्छौँ र त्यसको कलर पनि के गर्छु रेड गर्छु भइसकेपछि ओके यो भइसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो युट्युबको रेडियो अब अपलोड गर्नको लागि ओके एक्सपोर्ट गर्नु बाँकी रहेछ र एक्सपोर्ट गर्दाखेरि five save as save on your computer अनि फर्मेट चुज गर्ने म चाहिँ जेपिजी प्रिफर गर्छु यसको लागि म्याक्सिमम् साइज ओके र मैले चाहिँ यो यही नै युट्युबमा हालेर कभरमा हालेर चेक गर्न सक्छौँ कभरमा हालिसक्दाखेरि यसरी आउँछ हामीले हालिसकेको फोटो मैले हालिसकेको छु मैले फेरि हाल्नेवाला छैन होइन हाल्ने कष्ट गर्दिनँ र यो चिज चाहिँ टी डेस्कटपमा यसरी देखिन्छ टिभीमा यसरी आउँछ भने मोबाइलमा यसरी आउँछ है अब यो डेस्कटपमा यसरी आएछ मोबाइलमा कसरी आउँछ म देखाउँछु फोटोसप छैन भने तपाईँले क्यानभा डट कममा गई डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ क्यानभा डट कममा गएर क्रिएटर डिजाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र अथवा अँ क्रिएटर डिजाइनमा गर्नुहोस् अथवा यहाँ गएर चाहिँ युट्युब कभर सर्च गर्नुहोस् युट्युब च्यानल आर्टमा क्लिक गरौँ अनि चाहिँ यहाँ भएको टेम्प्लेटहरू युज गरेर बनाउन सकिन्छ जस्तै तपाईँको गेमिङ च्यानललाई यो युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मेकअप च्यानलको लागि र त्यही अनुसारको आफूलाई जस्तो सुइटेबल हुन्छ त्यो चुज गरेर गराउन सक्नुहुन्छ जस्तै अब यो योमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली म क्लिक गर्छु त्यसमा र एडिटिङ विन्डो खुल्छ खुलिसकेपछि म यसरी सर्च गर्न सक्छु मैले जस्तै भइसकेपछि यसरी गर्न सक्छौँ ओके अनि डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड गर्न मिल्छ र यसमा डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ पैसा तिर्नु चाहिँ पर्दैन है सिधै डाउनलोड गरिसके डाउनलोड गर्न सकिन्छ यो भयो आजको एपिसोडमा हामीले फोटो अथवा कभर पेज डिजाइनको काम गऱ्यौँ आज यदि तपाईँले मेरो वर्क एप्रिसिएट गर्नुभयो भने भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ भन्दैन र एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्नुभयो भने I will be more than happy अर्को भिडियोमा भेटौँला